este despre a absenta, în dicționar este a lipsi dintr-un loc unde ar trebui să fie. Cred că totodată lipsim din locul unde ar trebui să fim, adică chiar din viața noastră. Absentăm. Astăzi am cunoscut o doamnă care era foarte interesată să se ocupe și să-și ofere atenția și serviciile uh, fiicei ei, nepoatei ei și oricui altcuiva în afară de propria persoană. Și când i-am oglindit puțin lucrul ăsta, așa a dat seama, a zis, dar eu sunt cam bătrână, zice, eu n-am ce să mai fac cu viața mea. Și am zis, dar de ce să absentăm în felul ăsta din viața noastră? Indiferent de vârstă, trebuie să ne ocupăm întâi și întâi și întâi de noi, pentru că în felul ăsta inspirăm și pe ceilalți să se ocupe de ei înșiși.